Guys. Dito, dito, dito. Dito na naman! Ready mo na. Na-blinded ah. Hindi ko sure. Ah, pass mo na, Ira. Oh, <laughs> Spike planted. Ah, One enemy ah! remaining. Huwag ka magbabanggit ko ilang bullets ha. Sa likod ko. Ay, Nahihiwan <laughs> siya! Ay, puta! Nahihiwan siya! Ay! Puta! Mga baso! Bibilis ako mga! <laughs> Gago, naiwan siya sa lang nila. Alam mo, yun. Siya yung tao, nila tinulungan. Siguro iniisip niya, ay, di mamamatay yan. Apat yan, isa lang yan. <laughs> ako yung, ano ko, ako yung hawak sa flank. Well one. Spike down A. Kaya nyo na yan? Dito na ako. Uy, kago! Kago! Atag lang ko na nawa. Yako, yako, yako. Hindi na ako susugo. <laughs> Nagsasatchel in ako eh. Yung nag-vlog ng... Uy! Sa likod ni ano, si Day. Pasok ko na, pasok ko na, Dai. Ha? Pasok Parang may wall, may wall. Dito. Nakatago naman Nasa likod mo. One enemy remaining. <laughs> Pasok Dai. Ginagawa mo. Reload. oh my. eh. Ramdam ko yung paggawa niya ng bait sa akin. Tabi, tabi, tabi, tabi. Panawa pa din niya. Dahil sinampas ko yung mouse eh. Para pareho yung taray. We are a team. Bibig! Yoro! Putang ina! Got one! Okay. Ingat, ingat. Ayun na. One day. okay. Is she ready? One baby. O, mag-revive ako. Spike Pyra, saan planted. namatay? Para doon, doon, doon, lang ako, long, long, long. Ay, ikaw ba? Ang <laughs> gago. Hindi. Your duty is over. Takbo na kayo. Teleporter kayo. Okay, okay, okay. Nasaan, nasaan, nasaan? Uy! Gag! Meron pa pala sa B. Last player. Tangin na, pagka-bomb na. B pilas B last ha. Ah, after niya. Okay, Kanan para may dyan. defuse. Para may defuse. Alayo niya. Nasa... Oh, dali, dali, makinig ka. Nasaan? Andun, andun sa box. Nasa... <laughs> Kaya pa, kaya pa. Kaya, kaya, kaya. Boom! <laughs> Naghanap pa kasi si Dai, parang tama. Na-mind game siya nung wall. Ang sa 20 naman, ang sa 20 naman nawawala yung spike. <laughs> Hindi ko nakita. Umay. Sabi ko, baka hinahanap ni Jet. Nasa harap lang eh. Sayang yun. Hindi ko nakita. Ah. Okay. Ah, <laughs> uh, pagbangkay nga hindi makahanap. Andito sila. Here. Wall race. <laughs> Sorry. Pinakalagan nito kahit kailan. Spike down B. Spike Hindi ko sure. I'm low. Pag pwede mag heal. Silip ka dito. Ah. Spike drop ah. Wait ka lang dyan. fast, fast, pass. For you. Nandito ang dami sa long. Nandito pa rin sila. Here. Gano'n pa katagal ang wall mo, May? Pababa na. Ay, gago. Nandito pala si Kulat ako. Tatago ako dyan eh. out. Dito, dito ako. Swarm grenade out. Ouch! Thanks, you. Nakuha na ba yung ano? Oh yeah, Spike. nakuha na nila. oh, sa long yan napatay. Katabi ko lang napatay. Uy, buto! Napamboga lang ako. Napakakan yung trap kong satchel. Nagtelo yung isa. Spike planted. Ah, ano si Yoru? Oh, yes. Oh. Oh. enemy remaining. Nagtelo yung ano. Nandiyan yun. Eh. Ha? Patay na, patay. Ay, patay na pala. Titignan ko sino bumarag. Sino oh, nakapatay? Sino nakapatay? Puri na. Wala ako sa team na to. <laughs> Shit. Atras ako. Dito pa din. Malapit lang! Saan? This one, 90 minutes. Ang daya. Uy, shit. Grabe. Wala, pasok na sa ano. Ah. Wait lang, wait ah. lang. Enemy spotted B. Jet on site. One enemy remaining. Oh, oh nice. enough. Ah. All right, wow. I did. Sheriff. Gear up. Oh, Stay safe. We're going back in. Down here. Uh, Yeah. Siguro umay na sila sa akin kahapon. Ay, puta! <laughs> Bandalo, ay, ano te, ano tayo, bandalo? Akala <laughs> ko ang ginawa mo. Ah, binago ko sila. Lalo message. Ah. Gusto mo lang talaga sabihin na may napatay ka. Alam mo, muted. Hindi siya na-blind. Oh! <laughs> Somebody go really Oh, Even with numbers, anything can still happen. Remember that. They get pushing on. Enemy spotted me. Reload. flash. Bumalik. Wait lang. Meron dito. Oh, oh shit. Nando pa rin ako. Dito na, dito, dito. Elbow. Oh, nag-blind ako. ground. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Holy shit. One enemy remaining. Backside, backside, backside. Holy shit. Nice. <laughs> Hindi ko alam ginawa ko. Mali lang ako. May namatay ba? <laughs> meron. meron, meron. Switching sides. Meron. Match point. <laughs> Congratulations. Tapos, I'm sorry. Ngayon eh, eh, yung kanina. Hindi pa. 77 eh. Ay, Rafaels mo, 35 na. Road to 40. Dandan, dandan, dandan. Baka may mag-flank ka. Flank yung jet. Enemy spotted B! May tumatakbo, may tumatakbo, palikod. Check niyo yung ano dyan. Dito, dito sa mid-top. May... Mukulit, ano, eh. mukulit. Ay, kago, hindi ka ba? Ah, doon si Omen. Sorry, hindi ko kaya yun. Turret out! Pwede bang others na lang? Alam niya kang sabid ako ah. Balita sa'yo. Pushing in ako ah. Okay. Grabe, nag-iitan, nakabang. Sa sana ko yun. Andito si Jet. Matagal bumalik. Dito na. Malayo. Ay, Ay gago. Na tayo. 30 seconds left. Andito yung jet. Alam na namin yung kayo. Sige, sige, tara, tara. Hindi ko alam kung nasan. Ah, saan yung ano, eh. stage? one enemy remaining. Nice one. Okay. Okay. Nice. Ah. Attackers win. <laughs> Whee! Nice game, baby. <laughs> <laughs>